والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة محمد صلى الله عليه وسلم برادران عزیز و خواران عزیز و همه شما خوشبختی و سلامتی و چیزی که آرزو داری خداوند به جامعه اول بشد و امروز یک اتویت به صدای امید دادنی هستم که مینین خدم یعنی که صدای امید در جای گپ میزنه که ویروسی خیتوی ای قرآن آمده یعنی که کرونا ویروس کرونا ویروس چیست کرن که قرآن است ویروس خوب فکر بلکه نه عموما صحبت نمیکنه که چیه در برای چی گپ زایسه هرکی برای پرسمو ترشیده همین قد بدبخت همون حرامی کنالش هم میگه کنال اسلامی ما این طریق کرده چی که اگر فسادی و فسق و از ایمان و از اسلام که دور شد خداوند یک آفت را در اوجا پیدا میکنه همون فسق فساد راست میگه فسق فساد یک جایی که بسیار شوه همون جا ғазаби Аллоҳ мия, лекин худат ҳамон садаи умед фисқ фасод худат овардисем то юксона худат овардиси. Ак дав мачита як аз рақс кардан, бо як видеое ки занак даврҷа танс кардан сатр ҳиҷоб шиқати ты я умр нагуфти ки ҳамон ҷада чи ба ҳам дар масҷид рақс мекунӣ. певцами, они следуют за футболистами, они оставили религию Аллаха. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи в самый тяжелый момент, день суда скажет, о, Господь, моя община. Разве он отрекется подобно тому, как отреклись мы сегодня? В самый тяжелый момент он скажет, о мой Господь, моя община. در مسجد اما фасон فساد анакос ту гап мезанӣ ки э, вирус ай қуръон ай карачи утари ай ту қуръон ба вирус баробар нака ҳеҷ вақт қуръони вирус шуда наметона ям вирус вируси асосӣ ту ам дар тоҷикистон худати ҳар каса фреб мекини да ҳазор усун усун карачи زنگ میزنن نه حیوان ده ти ягон далбаёбе ти ягон ҳаром одами чит бихе биё хи гап занай пеш гап заа айдур хи меча ки ранги сангма любой хи иншаалла шумора миёми я фаромӯш накида оли тоқат кинен шумо маймун одам будайт медони вақт дори натори ти чихали гап заниет да пеши муш футболат мекана ба худо ба ҳами гапат ти гудак гӯже гузаронди биля биля гап мезани بچه تا چه خیلی مردکی؟ ту мара чор медафриди ба кудом асос ту мара чор медафридӣ ту мардак нести гап зани қатиода ту чӣ хе мусулмони хата мусулмон мегирӣ да ин теле ту била да ҳазора хурди била гирифти да ҳазора била кӯси ютубт харга била кор немеа била мо турак бародар гуфта дӯст гуфта занг задем гуфтем дастгирӣ ки дастгирӣ там хеле блядь ман қатъи мирғ чӣ га бизанам қатъиам мирғ далбаёб чӣ га бизанам сун каро чи канал мефурӯшӣ ана қимора я бор ҳаром кардӣ худат бо қимора бо гирифтӣ алол кардӣ ту бо ай ҳазрати умар разиаллоҳу анҳура бозӣ мекунӣ та ӯҷе бигем ай ягон чи нотарсида мондагӣ то оле фикр намекунӣ ки оле без ҳамуҷа ягон кас тада атвет метаҳ ё ки ответ натам ҷада ғазаби худо меояд яки дар назди худованд чӣ хел ҷавоб метавонидта дар бораи ӯ ваҳше фикр накардед бародарони азиз узр мепурсам ки ман бисёртар ваҳше қушка дастам гапҳои ваҳше ваҳше мегӯм яке забони ман ба забони тоҷика суз намепеча барое ки падари ман узбек забона худ ман узбек забонам яки мегӯям ки ман худам тоҷикм ай тоҷикистонам садои умед аввалан ҳамин ин аоҷи як видеоро мепардом дар ҳамн видео қуръони карима дарондасан та ҳамда атведде чема қуръони карима гирифта вирус мекунӣ хеле пешакӣ хеле вируси инами ранги хеле бори вирусо да як бор атвед бутеки барои чӣ қуръони карима дар метан барои чӣ дар медаронаяшо хай дар панаи аллоҳ бошем бародарони азиз узри зиёд навора бо тамошо кунед کسی گپ داره یگون چیز داره همین کمیتر ده بنسی من همه میخونم به همه شما پیشروی و خوشبختی سو سلامتی پدر مادر در بازگرده مهاجره اساسا خداوند نگهبان شما باشد همش خرافاته باید آتیش بزنیم باید آتیشش بزنیم ملت من برای این قرآن چه دارن این پرتانش نمیدونن چیه اصلا از این کلمات خیلی نفرت دارن اون کلمه تازیه you.